सो अभी बाजार से निकलने वाला हूँ सिरसिया की ओर और, आपसे कोई सिरसिया चंगल अच्छे मेरे मेरे साथ मेरे सिरसिया बाज़ार फाइनली पहुंच गए बहुत अच्छा है बाज़ार आप सब लोग भी आके घूम सकते thank you for watching video